se vostede negue ou venega o seu dereito a realizar a pregunta ao presidente. Señor presidente, Pencio, por favor. Señor presidente, a crise económica, o desemprego e os recortes orzamentarios que afectan ao sistema da sanidade pública contribuíron ao aumento alarmante do número de suicidios en Galiza. O ano pasado houve en Galiza 390 vítimas de suicidio, o que representa unha taxa de 14 por cada 100.000 habitantes, 4 puntos por riba da media do Estado. Cada ano en Vigo, na provincia de Pontevedra, hai entre 4 e 5 veces máis falecementos voluntarios que vítimas de tráfico, xusto na cidade e na provincia que máis emprego destruiu. O número de suicidios segue a aumentar debido á ausencia de medidas de prevención da pobreza, de políticas activas de emprego, de programas de axuda a familias con dificultades, debido aos salarios de miseria, aos desafiuzamentos, ao abandono dos servizos públicos e á súa posterior privatización. 21.100 persoas entre 25 e 34 anos emigraron no terceiro trimestre de 2014 con respecto ao ano anterior, dos que case unha terceira parte tiñan estudos superiores. 160.000 galegos e galegas emigraron desde que comenzou a crise no ano 2008. 177.500 galegos e galegas perciben un soldo de 150 euros brutos mensuais, 1.872 euros o ano. Estas persoas non computan entre os galegos en emprego. De ser así, estaríamos ante unha taxa de paro do 35% fronte ao 20,87% das estatísticas oficiais. O salario bruto mensual en Galiza en 2013 foi o quinto máis baixo do Estado, con 1.728 euros. Galiza pechou 2014 con 263.800 persoas desempregadas. Só o 56% dos parados e paradas de Galiza reciben o subsidio ou a risga. O 44% restante, máis de 120.000 persoas, non reciben ningunha axuda. A taxa de cobertura das prestacións reduciuse en 4 puntos en só un ano. Os asalariados con contrato indefinido diminuíron un 1,1%, mentres que os asalariados con contrato temporal creceron un 8,1%, e xa son 189.600 persoas. A ocupación baixou en 2.200 persoas nun só ano. O número de persoas cotizantes á Seguridade Social e de pensionistas e desempregados achéganse perigosamente 936.100 traballadores de alta na Seguridade Social e 877.300 pensionistas e persoas desempregadas con prestacións. Señor Feijóo, as súas políticas están levando a ruína e a desesperación ao povo galego. Os galegos e galegas emigran e suicídanse ante a desesperanza que lles ofrece o seu goberno. Que ten que decirlle o presidente de Galiza a estas persoas que xa non confían nas súas políticas económicas, sociais e laborais e ven como Emate, única opción quitarse a vida? Moitas grazas.